O caminho até a glória eterna não é fácil. Longas viagens, altitude, adversários experientes. É clássico mundial. muita catimba. Oito times brasileiros estão nessa jornada. E quem quer ser campeão não pode ter medo de desafio. Próxima quarta, 9h15 da noite. Libertadores está de volta. E você só vê aqui. Começa agora a emoção no campo